一番かっこいいものとしてずっとそばにあったんですよねでそのかっこいいの形っていうのが何でしょうその自分らしくいながら誰かのことも思いやれるみたいなそのこう気ままなんだけどはい自己紹介させていただきますえソニックトゥーンにてスティックスそしてねソニックフォースにてアバターの声を担当させていただいております声優の結城葵ですよろしくお願いします 両親ともゲームが好きなので結構子供の頃からほんとちっちゃい頃から遊んでたんですけどそれで言うとですね私生まれた時にソニックのすごい大きいぬいぐるみと並べて写真撮られてたんですねその 3700g みたいな時に <laughs> ソニックは私にとってそうですねなんかずっと憧れのお兄ちゃんなんですけどもう あいいなかっこいいなでも追いつけた試しは一度もないですし徒競走とかめちゃ遅いですしなんかこう心的な意味でも体的な意味も絶対に追いつけないでもいつの間にか年だけは追い越してしまったと思ったら、えー、30周年でそして私もねあの来年の3月にその30を迎えるんですけれどもなんと周年一緒だったわと 思ってですねこう一緒に年を重ねる存在なんだなと思うともう一生をしていく存在なんでしょうねお気に入りのシリーズといったら「ソニックアドベンチャー2」ですね未だに遊びますし本当にあのこんなこう世の中になる前はですねあの友達たちを集めてあのソニーアド2を一緒にこう 夜通しやる会というのをやってみたりとかしていてあの布教活動をしてみたりとか、えしててですねでやっぱ一度ゲームをねこう遊んだお友達たちはみんな「いやソニックすごいね」と言ってくれたりするんですよね特にやっぱアド2はストーリーのも好きだしちょっとね絵も可愛いんだけど若干重厚な感じもあったりとかあと人間とソニックたちのこの描かれ方のこう何ていうんですかねこう違いとかも含めてめちゃくちゃ好きなキャラクターは まあ、やっぱりシャドウかなと思いますね。なんかね私のこうその後のこうどんなキャラクターを好きになるかとかのなんかこう思考を決められちゃったキャラというかソニックの思い出いっぱいありますけどやっぱりあの「トゥーン」のシリーズを収録させていただいてた時ってあの憧れの本当に私が子どもの頃からやってきたゲームの声の人たち っていうことにあのすごい感動してですね一緒に撮れててもうそこにすごいもう心が躍りましたし毎回その何でしょうあの一応こうサンプルをチェックしてから行くんですけれどもそのサンプルチェックの時も「あーすごいソニックが動いてる!」っていうことにめちゃめちゃテンションを、えー、上げながら収録していましたね。なんかあの最後の方の話数というかあの我々がその日本語の 機会をさせていただいているあのタイミングのあの最終回近くになるんですかねあれにあとあのシャドウも出てきたりもしてですね本当にあのなんでしょう夢のような空間で一生忘れられないと思います。末永く末永く世界中の人に愛されているコンテンツですしキャラクターですからあのいろんなことにこれからもチャレンジしていってくれたらいいなと思いますとにかくあのソニックが末永く末永く楽しく世界中を駆け回ってくれたらいいなと思っています ありがとうございました